a todos, todos los paisanos, todos los latinoamericanos. Ustedes cruzaron el río y dejaron todo lo que amaban atrás. Gracias a eso que estoy aquí.